Карале октаныштан инди суалшаннар. руслан Әтинің кассетасын таптым әйде қараймыз әйде бірден бірін мен гінә һәм миңа да син генә булырмын юмарт туфрак яңғыр болып сен генә тагына не кассетага яздырған. көрдіңбі нендей матур міндәрлер міндәрлер әйе әйе әне бит диванда нендей диванда руслан руслан рамиль сен неге шулай бейгәнін біләсіңмі әлбәттә кім қайнар болғанға Абы абы! миңа ну погодины куя әле. Жүләр мәллә. Ну погодины 18 тулгач кына карарга ярый. Әнә, Зиләйләне қора, Ул 16+. yaratan Züleylen'i Кел құла. Сен бақшана келген ғой. Дүнем шеше кепкеле, дүнем шеше кепкеле, қояш болып келген ғой. Олам! Сен тағы зүлейлені қарайсың ма мені? Иә, жоқ, әті, мен дәрістерге дайыırlанайтын. Барықтарға аят. Зүлейлені қарама жоқ. <laughs> мен зіләйләні яратам көбеләкләр келіп қонған сен бақшада Біз алып барабыз татарша, русша, мешарча, қытайша, японша, американша. Сугме. Рамиль Агдеев, Руслан Харисов. Татар Продакшн. Креатив заманча алып барушылар Шалтыратыгыз 250 101 8.